Per què Moritz.cat? Moritz va néixer a Barcelona el 1856 i el 2004 va tornar al mercat. Des de sempre, ens ha semblat totalment justificat defensar el català. Per nosaltres, coses com utilitzar el domini.cat per la nostra web o etiquetar només en català té molt de significat. Sí, sí, som de les poques cerveses que etiquetem exclusivament en català. Què passa? Que és un pecat. A vegades hem dubtat de si, a nivell de màrqueting, seria arriscat, i fins i tot ens ha tocat defensar-nos davant d'alguns atacs. Però eh, a Moritz som catalans i punt, cap. I tu, també fas servir el domini.cat?